И как он на носу правый. Я вперед, а он назад. Я налево, он направо. Брат рисует на полу, ложкой в цвета копать. Он обует в углу, я за басиком гоняюсь. Я под стол, а он в буфет. Он поет, я барабан. Брат нашел мешок конфет, я как-то устроил баню. У братишки диатез, а у меня царапины. Он на дерево залез, я смог бумаги папины. У мамули десять рук, отец на метежка. Все завидуют. Ура, молодцы!